Bueno, yo soy biólogo y dentro de la biología hay una disciplina que se especializa en el estudio del comportamiento, en realidad del comportamiento animal y humano, que es la etología. Entonces, eh, mi especialización es en etología y, y, bueno, pues la aproximación fundamental, yo creo la aportación fundamental que hace un biólogo o un etólogo al estudio de cualquier fenómeno de conducta es que estudia la conducta en diversas especies y no solamente en la humana. En ese sentido, eh, yo creo que un aspecto importante que tiene de peculiar y en mi opinión de valor añadido de la etología o de la biología es que no somos antropocéntricos, es decir, no estudiamos eh, solo a los humanos o no estudiamos a los no humanos para conocer a los humanos, sino que lo que buscamos es aquello que es común a los humanos y a los no humanos, para tener una visión más clara de qué es lo que nos hace distintos y qué es lo que nos hace o qué es lo que arrastramos de nuestra historia evolutiva previa y que lógicamente eso que arrastramos es común a otros animales. Entonces, durante todos, digamos, durante el tiempo que hemos estado investigando en nuestro grupo, eh, sobre todo hemos trabajado con primates no humanos, es decir, con eh, antropoides, son simios antropomorfos o con primates eh, africanos, pero también, y sobre todo en los últimos años, hemos incorporado el estudio de, eh, sobre todo de niños. Y desde luego un tema fundamental que sí que, hemos, que estamos todavía trabajando en él es el del juego. Cuando hablamos de juego, eh, sobre todo si lo hacemos desde la perspectiva de la biología, lo que intentamos es encontrar una definición de qué es jugar, donde quepa todo aquello que, hacen, eh, que hacemos las personas cuando jugamos y que hacen otros animales eh, cuando creemos que están jugando. Y esa definición, lógicamente, bueno, digamos que ha habido muchas definiciones Em, que van desde las que son tan laxas que plantean que hasta los insectos juegan, hasta las que son muy estrictas y, hacen una distinción muy clara, que en mi opinión es correcto, entre el juego que se observa en las personas y el juego que se observa en cualquier otro animal, incluidos aquellos animales que tradicionalmente em, presentamos como nuestros primos más cercanos, que pueden ser los chimpancés, o alguna otra especie de primate. Y en esa definición pues yo creo que se destacan algunas, algunos atributos y algunos de esos atributos yo creo que es importante que los valoremos en relación con hasta qué punto son atributos que necesariamente vamos a encontrar en, en el juego, incluso en el juego de las personas. Y esos atributos tienen que ver con, por ejemplo, eh, históricamente se ha dicho que cuando un animal o una persona juega, eh, hace cosas que no tienen un fin inmediato, muchas veces más allá de hacerlo por el propio placer de hacerlo. Es decir, que hay conductas que se observan de alguna manera en contextos que se suele utilizar eh, la etiqueta de, o el calificativo de contexto serio, por ejemplo, conductas que hacen los adultos fuera del contexto de juego, pero que cuando los utilizan eh, dentro de secuencias de juego, cuando un individuo es inmaduro, cuando un individuo es un, por ejemplo, un adolescente o, incluso más joven, eh, en realidad las conductas que se utilizan, esas que consideramos que son como las que eh, hacen los adultos, pero en un contexto no serio, son conductas que se repiten muchas veces Em, que se modifica mucho la secuencia, por ejemplo en, los juegos donde los individuos que participan tienen roles distintos, rol tan sencillo como que yo corro primero detrás de ti y luego dejo que tú corras detrás de mí, esos roles en el juego se invierten con mucha frecuencia, de manera que da la sensación de que eh, de algún modo los individuos eh, hacen una contribución equitativa en los roles que desempeñan en el juego es muy común, por ejemplo, jugar a que yo gano y por tanto tú pierdes. Entonces es bastante poco entretenido, ser yo, eh, es, muy entretenido ser yo siempre el ganador, pero el que está todo el rato jugando el papel de perdedor no le resulta tan divertido. Entonces si alguien quiere seguir manteniendo ese juego, no tienes más remedio que hacer la concesión de cambiar eh, el rol. Y entonces tú hacer que pierdes o jugar a perder y el otro a ganar. Otra característica eh, que, que es muy importante del juego es la de que mm, es una actividad muy placentera, muy eh, reforzante y muy divertida. Y precisamente esta característica es una de las que nosotros, estudiando el juego en niños y estudiando el juego en, sobre todo en primates, eh, lo que estamos planteándonos es hasta qué punto esa es una característica del juego, eh, sobre todo porque cuando uno observa, digamos que una de las eh, aproximaciones que probablemente no tienen otras disciplinas eh, que trabajan con la conducta de juego y que sí que tiene la etología es em, utilizar la teoría biológica para intentar entender, por ejemplo, cosas como que eh, en muchas ocasiones cuando uno observa dos individuos que aparentemente podrían divertirse jugando, en realidad pueden dedicarle una hora a negociar cuál es el tipo de juego en el que se van a implicar. Entonces esto es algo eh, que se observa en primates no humanos, pero que es muchísimo más sofisticado muchísimo más frecuente y muchísimo más paradójico en los niños esto que ocurre en niños, en niños que obviamente eh, expresan lo que les gusta y lo que no les gusta eh, con un lenguaje, se observa a un nivel lógicamente más rudimentario eh, con primates y eso es lo que nos está haciendo ah, como una de las líneas de trabajo que nosotros tenemos en la comparación del juego en niños y en primates, y de hecho en otros animales también, en perros, animales domésticos, es la idea de que en realidad hay muchas invitaciones a juego que son rechazadas. Hay muchos juegos que acaban en, eh, agresión eh, y hay muchas pausas durante los episodios de juego en las que los individuos tienen que hacer conductas que no son de juego para convencer a los otros de que vale la pena seguir jugando. Y esto es lo que nos lleva, y es eh, para nosotros muy interesante, a, este planteamiento que decía al principio de la teoría biológica, que lo que nos dice es que en realidad el juego no es más que otra forma en la que los individuos eh, necesitan a compañeros de su especie o de su grupo o de su familia, los necesitan para conseguir fines, objetivos, que son tremendamente importantes para ellos, pero que no se pueden conseguir a menos que utilices o cooperes con alguien. Entonces, en el juego social necesitas a alguien. Eh, y se juega socialmente porque solo jugando socialmente, solo jugando con otro, es posible que consigas cosas que de otro modo no vas a hacer, no vas a conseguir. Entonces, ¿cuál es el problema que plantea de alguna forma la teoría biológica? Lo que plantea la teoría biológica es que eh, cuando estableces un consorcio, en este caso, eh, eliges un compañero de juego, de alguna manera lo que intentas es conseguir algo que tu compañero de juego también quiere conseguir. Entonces hay un espacio de discrepancia, hay un, espacio de conflicto de intereses entre eh, lo que me gustaría conseguir a mí, que a lo mejor sería el 100% de lo que un juego puede dar, y lo que le gustaría conseguir a tu compañero, que pretende lo mismo que tú, em, y que de alguna manera te fuerza a negociar que bien, yo ahora juego a esto, eh, hago estas concesiones para que tú mm, hagas lo que yo necesito para conseguir lo que a mí me interesa y luego cambiamos los roles y yo juego o en el rol que a ti te interesa o al tipo de juego que a ti te interesa, que a ti te, eh, interesa por los objetivos que sean, porque te encanta jugar al ajedrez, mientras que a mí lo que me encanta es jugar a, a yo qué sé, con los muñecos. La idea de que si es divertido, pues los individuos inmediatamente que se les da la oportunidad, lo que se espera es que hagan cosas que sean reforzantes para los implicados. Cuando en la práctica, en los contextos que he dicho en los que intervienen los adultos y en el contexto del juego entre los inmaduros, lo que encontramos es eh, ese conflicto de intereses eh, de tal manera que hay un espacio común de intereses compartidos pero un espacio en el cual eh, cada uno intenta maximizar lo que quieres obtener y minimizar los costes que implica hacer concesiones. Eh, y, esta, visión de que todo lo social, en última instancia, tiene eh, elementos, tiene ingredientes de conflicto de intereses, es lo que nos hace a los etólogos estar muy interesados en las últimas, diría, en la última década, estamos muy interesados en eh, intentar entender cuáles son las condiciones, por ejemplo, que eh, en el caso de animales que se mantienen en condiciones de cautividad o en el caso de las personas en entornos escolares, en entornos diversos donde de forma espontánea y natural los niños juegan, qué es lo que eh, puede facilitar que esas interacciones se produzcan lo antes posible y que esas interacciones efectivamente eh, sean positivas, sean placenteras, sean divertidas para los participantes. Eso significa, por ejemplo, en el caso de eh, lo importante de aplicar los conocimientos que se obtienen en investigaciones de ciencia básica a, a un contexto aplicado, como puede ser el escolar, es encontrar cuáles son las características que hacen que los niños que comienzan un juego eh, sigan en él más tiempo y resulte para todos los que han, participado eh, una experiencia eh, placentera. Porque, como todos sabemos, los que estudiamos, por ejemplo, las relaciones sociales en la escuela, en los niños en la escuela, todos sabemos que hay circunstancias que provocan lo que se conoce como el acoso escolar, donde muchos juegos terminan en realidad siendo conductas en las que se impone a los niños, eh, a los compañeros de juego, se les impone formas de jugar que ellos no quieren, se les impone la adopción de papeles en esas interacciones de juego que obviamente solo divierten y de una manera eh, no muy saludable, no muy sana, a los niños que adoptan ciertos papeles dominantes y que sin ninguna duda los otros niños están realmente eh, teniendo una experiencia psicológica eh, muy negativa. Si nosotros sabemos, porque cuando los niños pueden decidir eh, libremente, sabemos con quiénes quieren jugar y con quiénes no. Sabemos, por ejemplo, sabemos que a los, a los, niños les aburre jugar con las niñas y a las niñas les aburre o no quieren jugar con los niños. Sabemos que hay un formato, hay un guión de juego en los niños donde el, aspecto físico es muy importante, el aspecto, eh, podríamos decir, de eh, acrobático o de hacer mm, el bruto es muy característico y ese juego no les atrae para nada a las niñas. Las niñas tienen otro formato de juego distinto. Eh, eso podría explicar por qué razón resulta tan, tan infrecuente que los niños o las niñas, si se les deja elegir libremente, no elijan como compañeros de juego a los del otro sexo. Pero también es cierto que dentro de cada, del propio sexo, no todos los niños les gusta jugar con otros niños y a las niñas le ocurre lo mismo. Entonces, lo que estamos intentando entender es, em, eh, qué, factores predicen em, esas, esas preferencias y cómo podríamos eh, utilizar ese conocimiento para, eh, pues por ejemplo, para fomentar juegos estructurados que sepamos que van a, promover, a fomentar ciertas características que, como digo, sean eh, agradables para todos los participantes. Digamos, el estudio del juego es una oportunidad, es un, es un escenario, decía antes, eh, especialmente interesante para estudiar algo que sabemos que los humanos somos muy sofisticados, que destacamos en comparación con otras especies, y que es la, eh, el estudio de la innovación, de la incorporación de conductas eh, novedosas. Yo creo que eso es muy importante, entre otras razones porque es algo que conecta con algo que interesa a los expertos en ciencias sociales y, por supuesto a los, eh, a los biólogos, que es el estudio de la cultura, el estudio de las novedades, que, las diferencias interculturales que hay en, muchos juegos y que, a través del juego la verdad es que nos da una oportunidad para, estudiarlo. Eh, hubo un tiempo que se pensaba que todo lo que hacen los eh, organismos, humanos o no humanos, durante la etapa eh, de inmadurez, cuando todavía no han alcanzado la madurez sexual, todo lo que hacen es irrelevante para el contexto inmediato y es como una forma de entrenamiento para la etapa adulta. Eso significaría de alguna manera que cuando eres maduro dejas de hacer, eh, dejas de jugar, porque el juego sería una característica exclusiva de esa fase de entrenamiento, de formación, de educación, eh, para, la, para cuando seas mayor, eh, de manera que lo que hayas aprendido durante esa etapa de tu vida, lo, vas a, lo que hayas ensayado de broma durante la etapa de inmadurez, es lo que después, y lo que has aprendido es lo que después vas a poner en práctica eh, y es cuando vas a saber si pasas o no con nota eh, esa, experiencia que es la vida adulta. Entonces, eh, ese es de nuevo es uno de los muchos mitos que hay acerca del juego, puesto que, sin ninguna duda, en humanos jugamos durante toda nuestra vida, eh, pero también se ha observado en muchas otras especies, no en tantas, pero en algunas de las que se han estudiado, incluso en especies en las que uno pensaría que qué raro que incluso jueguen cuando son jóvenes, que son animales solitarios, como pueden ser, por poner un ejemplo, eh, los osos. Eh, lo, que se, observa en esta especie que es solitaria es que no solamente juegan durante la etapa adulta, que juegan, de, perdón, durante la, etapa de madre sexual, sino que cuando alcanzan la madurez sexual hay muchos momentos fuera de la estación reproductora en la que ciertamente la competición es muy elevada y por tanto los machos fundamentalmente se dedican a pelearse entre sí por monopolizar el acceso a las hembras. Antes de que eso ocurra, los machos juegan entre sí, es decir, eh, juegan en la etapa adulta. Eh, eso lo que significa es que hay ciertas funciones que el juego tiene en la etapa en la infancia y en la adolescencia, que todavía pueden ser explotadas en la etapa adulta y fundamentalmente tienen que ver con eh, aprender a regular la conducta y las emociones que las eh, sostienen, que las soportan, en un contexto de interacción social en la que puede ser más beneficioso practicar habilidades sociales y practicar esas habilidades conectivas que uno necesita, por ejemplo, para no escalar del juego a una interacción agresiva seria, Em, y por tanto para seguir em, perfeccionando, para seguir practicando esas estrategias. Y el otro mito importante es el que ese em, que dice que cuando eres joven eh, haces cosas que fundamentalmente son una inversión para el futuro, pero para un futuro relativamente lejano. Yo creo que algo muy importante que cada vez, yo creo que probablemente en la actualidad pocos eh, cuestionan, es que el juego sirve en el momento en el que estás jugando y no solamente sirve para cuando seas mayor. Da la impresión de que el juego es un componente tremendamente importante y que de hecho no solamente los humanos, donde sin ninguna duda es, fundamental, pero en otras especies animales eh, lo que se ha comprobado es que eh, la falta de juego o un juego con una frecuencia deficiente o con compañeros de juego que no te permiten practicar ciertas habilidades, eh, tienen ese efecto, por otra parte, esperado, que es que eh, llegas a la etapa adulta y careces de las habilidades para eh, sentir, o sea, para responder emocionalmente de forma adecuada a las interacciones que recibes, para mm, tener, en una palabra, para tener habilidades sociales. El juego te proporciona esas habilidades sociales y bueno, todos sabemos, por poner un ejemplo, que un, ejemplo más exclusivo de la especie humana, que el sentido del humor es un elemento eh, que te abre muchas puertas en las relaciones y que hay, hay personas muy hábiles eh, mm, que saben utilizar eh, los tipos de humor que son adecuados a cada situación y que, y que hacen que sean tremendamente eficaces para conseguir objetivos, objetivos sociales. O sea que realmente el juego es fundamental, el juego, digamos, una carencia de, juego en términos cuantitativos y en términos cualitativos supone carencias importantes en las relaciones sociales que las personas y otros animales eh, necesitan en la etapa adulta. Pues em, yo creo que la respuesta que te voy a dar eh, va a ser la que da todo el mundo que, no sé si se la han preguntado, pero que la, tiene que contestar cuando la escribe, y es que el juego es una conducta eh, tremendamente fácil de reconocer y es tan fácil de reconocer como difícil de definir. Eh, entonces, no es cierto que el juego sea todo lo que hacen los inmaduros, no es cierto que el juego sea todo lo que parece que no tiene propósito inmediato, eh, pero quizá, en fin, por repetir lo que dice todo, todo el mundo, en pocas palabras, eh, el juego es una conducta que em, parece, es decir, que incorpora acciones que se repiten de una manera mm, que no ocurre en ningún otro contexto, es decir, que hay eh, una repetición de los elementos de conducta que es característico de ese contexto que estamos considerando que es juego. Eh, hay elementos, como decía antes, inhibidos de conductas típicas de individuos adultos. Eh, según algunos, son conductas que aparentemente son placenteras para los que participan en ella y se dice que cuando dejan de serlo para alguno de ellos, entonces no es juego. Em, son conductas que en muchas ocasiones em, se combinan de una manera creativa, de una manera original. Em, y hay otra, otra, característica que se plantea así. La otra característica es que eh, son conductas que aparentemente solo ocurren en contextos donde los individuos no están estresados. De hecho, lo que se plantea es que el juego es la primera conducta que desaparece del repertorio de las especies que juegan eh, cuando los individuos están estresados porque hay algún peligro, porque, mm, porque tienen hambre, es porque hay algún otro sistema de los que controla la conducta que está activado. Entonces es como que el juego es la primera conducta que se sacrifica cuando las condiciones ambientales son adversas. Bueno, yo creo que no, no solo porque me lo sea el tema del que estamos hablando, que es el juego, eh, a mí lo que me interesa fundamentalmente es, em, esa percepción que tenemos muchos en biología y por supuesto en otras eh, ciencias de que eh, las relaciones sociales son espacios en los cuales los individuos tienen necesariamente que negociar lo que, los roles en esas relaciones eh, y el juego es una interacción tremendamente rica donde se pone a punto, eh, se, eh, aflora con mucha facilidad la capacidad que tenemos para controlarnos, para conseguir nuestros objetivos sin romper la interacción y por tanto son un modelo extraordinario para entender cómo las personas, cómo las, especies sociales Em, somos capaces de gestionar nuestros conflictos. Porque todo lo social es inherentemente conflictivo, eh, el juego social es muy conflictivo em, y aprender cómo desde la biología, cómo la selección natural de alguna forma nos ha esculpido para ser capaces de encontrar las estrategias que permiten gestionar eficazmente las interacciones sociales y el juego en concreto, para mí sería muy interesante. Bueno, en realidad lo que me estás preguntando, no sé si contestarte, porque en realidad es, la idea que tenemos nosotros en las investigaciones que estamos planificando. Si nosotros queremos, em, en el caso de los niños, obviamente a los eh, no humanos no les podemos preguntar, en el caso de los niños lo que queremos es conocer eh, qué tipo de juegos les gustan, juegos de diversos tipos, pero fundamentalmente los sociales, y una vez, eh, una vez conocido eso, estaríamos interesados en conocer cómo aprovechan los recreos, o sea, los espacios de juego libre, em, por una parte, y luego, en función de la información que los niños nos han dado acerca de qué es, a qué les gusta jugar, establecer juegos estructurados. Juegos estructurados en los cuales nosotros manipulamos es decir, utilizamos la información que nos han dado para eh, constituir grupos de juego en los cuales ponemos, eh, por poner un ejemplo, niños con niñas, eh, después de que los niños nos han dicho qué juegos no les gustan jugar y niñas que nos han dicho qué juegos les gustan jugar y proponer un juego de niñas y ver hasta dónde son capaces los niños en función, por ejemplo, de la edad de prestarse a hacer la concesión que es necesaria para poder mantener un juego con niñas, un juego que nos gusta. Eh, y para poder ver esas estrategias que estaba comentando hace un momento, donde se puede ver eh, qué capacidades, qué habilidades tienen para, para contenerse, es decir, para autocontrolarse eh, en una situación de juego que no es placentera en absoluto para ellas. Pues yo creo que era juego social y fundamentalmente era juego social familiar, es decir, eh, mi compañero de juegos fue mi hermano, el hermano mayor que tenía inmediatamente de un poco más edad que yo, de un año y pico mayor que yo, y fundamentalmente mm, eh, eran juegos de muchos tipos, pero digamos que era mi compañero